teď by to mělo být, myslím, doprava. Tady doprava. Tak, jo, eh, tak jo, nebo ne? <laughs> Jo, jo, jo. <laughs> Jeden lepší navigátor jak druhý. tak kdyby mi do toho nekecal. Zahradní, ne? No je to zahradní. トップダウン